السلام عليكم اليوم رح اسوي معاكم الصوص الصيني او التايواني اللي انا مره احبه آه, آه، خلاص معتمدته دائما آه اوكي رح نحتاج آه اللي هي بينا بتر وطحينه وصويا صوص اي نوعيه وهالاشياء رح نحتاج السمسم بودرة الفلفل وممكن فلفل مجروش وبصل أخضر وثوم طبعا هذه المكونات مو بس المكونات تقدرون تحطون بقدونس تقدرون تحطون أشياء مرة كثيرة زنجبيل اللي تبونه تمام بس ملح ممنوع أول شي رح أحط طحينة مرقتين بعدين بينت بتر تقريبا اكتر من الكميه بس ملعقتين بس كبيره بدايه راح اخلط البينت بتر مع ال مع ال مع الطحينه تمام عشان اول شيء تتجانس بعدين راح احط الصويا صوص طيب الحين راح اضيف صويا صوص كميه كميه مره كبيره لانه هذا الكميه راح اسويها لمده تقريبا اسبوع اسبوعين آه، يبقى في الثلاجه لكم الصويا صوص والاشياء اللي انا اسويها بدون مقادير يعني هي مجرد آه، خلاص لأن انا تعودت اني اسويها فما لها مقادير معينه كذا يعني مقاديرها بالعين تمام فالصويا صوص انا احطه اخر شيء عشان اشوف الكثافه يعني اعرف الطعم الكويس ولا لا من الكثافه اهم شيء في هذا الموضوع ما تحطون ابدا ابدا ابدا شيء اسمه آه، ملح هذه الكثافه المناسبه الحين هو اخر شيء اللي حنضيف هذه كل المكونات بس انا خايفه تطيح الصراحه تريت تريت تريت تريت تريت تريت تريت تريت تريت تريت تريت تريت هذه الوصفة مع مع البقدونس مرة لذيذة الصراحة أنا ما عندي شايفين آه، ريحه الصوص مره قويه دايما لما اسويه يعني بساس اللي عندي ما يطلعون صوت آه دايما لما اسويه يبدأون خلاص يصيحون يعني كذا يسوون المهم خلاص انا خلصت هذا الصوص راح اسخن وجباتي الحين الصراحه انا ما اطبخ يعني يعني زوجه فاشله آه وجبه اليوم اوريكم وجبه اليوم اوكي وجبة اليوم آه، من آه، من المطعم آه، في الجبال اسمه سانو سانو سانتو او سانو صراحه ماني متاكده المهم وجباته مره لذيذه مره مره لذيذه وانا قلت لهم دائما يحطوا لي مكرونه لانه انا ما احب المكرونه هذا وجبتي اوكي وهذه وجبه ولدي يمكن العكس اتوقع راح اسوي العكس سخنها وراح يكون اليوم عندي يوم حافل عشان عندي تنظيفات وعندي ترتيبات وعندي كذا يعني اخلي البيت بيرفكت عشان حيجوني بكره ناس آه وينامون عندنا يباتون عندنا وحيكون يعني يوم جميل ان شاء الله فلازم اخلي البيت يلمع لمع وبس